Dhjetë pasaportat më të fuqishme në botë Ju lutemi beni subscribe e sato Kohët e fundit, një raport u lëshua në lidhje me renditjen e vendeve më të fuqishme në vendet më pak të fuqishme bazuar në faktorë të ndryshëm. Indeksi i pasaportave kapitaliste nomad rendit njëqind e nëntëdhjetë e nëntë pasaporta të vendeve nga shumica në më pak të fuqishmet, bazuar jo vetëm në numrin e vendeve që mbajtësi i pasaportës mund të ketë një hyrje pa viza, por gjithashtu edhe në perceptimin, taksimin ndërkombëtar, lirinë personale dhe shtetësia e dyfishtë. Por gjithashtu, indeksi i pasaportave Henley i Henley Partners Holdings Ltd. kishte sistemin e tyre të renditjes, i cili vëzhgon numrin e vendeve që një posedues i pasaportës mund të vizitojë pa vizë. Siç ishte parashikuar, dy indekset dolën me rezultate të ndryshme. Disa vende mund të përcaktohen nga të gjithë dhe të tjerët zbritën në radhë të ndryshme. Bazuar në rezultatet e tyre bashkëpunuese, këto janë dhjetë pasaportat më të fuqishme në botë dhe arsyeja që u përzgjodhën. Një Luksemburgu. Me njëqind e shtatëdhjetë e shtatë vende të ndryshme për të vizituar pa viza, këta luksemburgasë kënaqen jo vetëm me këtë avantazh, por gjithashtu ata mund të kenë shumë shtetësi që i bën ata të gëzojnë reputacion të shkëlqyeshëm. Kjo i bën ata në listën kryesore të Nomad Capitalist. Dy Japonia. Ky vend mban vendin e parë në indeksin e pasaportave Henley, pasi mund të vizitojë njëqind e tetëdhjetë vende pa viza. Në këtë renditje tani, vendet në Azi po fitojnë në vendet evropiane më shumë se më parë. Kjo ka të bëjë me marrëveshjen e heqjes së vizave të fundit, e cila është nënshkruar nga qeveritë aziatike në fillim të vitit dy mijë e tetëmbëdhjetë. Tre Irlanda. Ky vend renditet të dy në lista edhe pse me rezultate të ndryshme. Por një gjë është e sigurt në të dy indekset, kjo pasaportë është padyshim shumë e fuqishme. Ai lejon hyrjen në njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë vende pa viza, lejon shtetësinë e dyfishtë dhe njihet si ndër vendet më të lumtura në të gjithë botën. Katër Singapori Singapori ka një pasaportë të shënuar ndryshe në të dy listat, por sigurisht që nuk ndryshon me mendimin për shkak të hyrjes së tij në njëqind e shtatëdhjetë e nëntë vende pa viza. Me kalimin e viteve, Singapori ngjitet duke marrë vëmendje të re në çdo kënd. Një qytet-shtet i vogël me një reputacion të madh. Pesë Portugalia Mbajtësit e pasaportave të këtij vendi kanë privilegjin e hyrjes në njëqind e shtatëdhjetë e shtatë vende pa viza dhe gjithashtu mund të mbajnë shtetësi të ndryshme. Liria është qëllimisht e madhe në këtë vend që ndihmon Portugalinë të renditet jashtëzakonisht lart si në indekse. Rendi i saj hedh njëmbëdhjetë vende në indeksin Nomad Capitalist në dy mijë e shtatëmbëdhjetë që e bën këtë të rëndësishëm në listën e shikimit. Gjashtë Gjermania. Ky vend lidhet në vendin e dytë me Singaporin në indeksin Henley, megjithatë është në të dhjetin në indeksin e kapitalistëve Nomad. Njësoj si në Singapor, ai ka privilegjin të vizitojë në njëqind e shtatëdhjetë e nëntë vende pa viza. dhe me këtë privilegj ajo ka pasaportën e dytë shumë të fuqishme në të gjithë botën. Shtatë Finlanda dhe më shumë vende të tjera. Finlanda, Koreja e Jugut, Suedia, Danimarka, Franca, Italia dhe Spanja, këto vende bien në vendin e tretë në indeksin Henley për shkak të ofertës së saj të kalimit pa viza në njëqind e shtatëdhjetë e tetë vende të ndryshme. Danimarka, Italia, Spanja dhe Suedia renditen shumë në top dhjetë, e cila është e njëjtë me indeksin tjetër. Katër vendet e fundit të përmendura dihen vazhdimisht se renditen lart. Kjo është për shkak të reputacionit pozitiv në lidhje me lirinë dhe shtetësinë e saj të dyfishtë. Tetë Zelanda e Re. Zelanda e Re njihet gjithashtu si ndër kombet më të lumtura në të gjithë botën dhe renditet në dhjetë pasaportat më të fuqishme që ofrojnë njëqind e shtatëdhjetë e tre hyrje pa viza në vende të ndryshme. Ai gjithashtu përfshin një nivel të lartë lirie dhe për mbajtësit e pasaportave, shtetësi të shumëfishta. Nëntë Malta. Pasaporta e tyre ofron hyrje në njëqind e shtatëdhjetë e tre vende lidhja pa viza me Zelandën e Re në indeksin Henley. Shtetësia e Maltës përmes programit të investimeve ka ndihmuar për të fituar këtë renditje. Si çdo vend tjetër evropian në këtë listë, ata gjithashtu u ofrojnë qytetarëve të tyre një nivel të lartë lirie. Dhjetë Belgjika renditet shumë në dy grafikat, ky vend e bën atë në dhjetë vendet e para për shkak të hyrjes së tij në njëqind e shtatëdhjetë e katër vende pa viza, e cila ishte vetëm njëqind e pesëdhjetë e katër vende për vitet e kaluara. Belgjika njihet më shumë në renditjen botërore të pasaportave tani pasi shton më shumë vende në listën e tyre të hyrjes pa viza.